ma'lumki o'zbekiston respublikasining referendumi 2023 yil 30 aprel kuni o'tkaziladi kecha 19 aprel soat 9:00 dan boshlab yangi konstitutsiyani qabul qilish bo'yicha referendumga muddatidan oldin ovoz berish boshlandi u 26 aprelga qadar davom etadi surxondaryoda sakkiz yuz oltmishta referendum uchastkasi tashkil qilinib ularning olti yuz sakson beshtasi umumiy o'rta ta'lim maktablarida ellik sakkiztasi kollej litsey va texnikumlarda o'n uchtasi mahalla fuqarolar yig'inlarida o'n to'qqiztasi tibbiyot muassasalari sanatoriy va dam olish maskanlarida yettitasi oliy o'quv yurti binolarida yigirma beshtasi davlatga qarashli korxona va tashkilotlarda o'ttiz uchtasi adliya davlat xizmatlari madaniyat va sport markazlarida o'n oltitasi harbiy qism va ozodlikdan mahrum etish muassasalarida mintaqalarida to'rttasi tadbirkorlik subyektlari binolarida faoliyat yuritmoqda viloyatda ovoz berish boshlangan dastlabki kunda 2399 nafar fuqaro ovoz berdi termiz tumani sharof rashidov mahallasida joylashgan 228 referendum uchastkasida 2066 nafar e, referendumga qatnashuvchi fuqarolarimiz mavjud kechadan boshlab 19 apreldan muddatdan oldin ovoz berish jarayonlari boshlanib ketdi bugungi kungacha bu jarayonga yigirmadan oshiq fuqarolarimiz o'zining fuqarolik burchini bajarib referendumda ishtirok etishdi referendum uchastkamizda hamma sharoitlar yaratilgan xalqimizni o'ttizinchi islov kuni referendum jarayonida to'liq qamrab olish uchun o'n uch nafar referendum uchastka a'zolari tasdiqlangan Referendum kuni xizmat safari, davolanishda bo'ladigan yoki boshqa ish bilan uchastka hududida bo'lmaydigan fuqarolar muddatidan oldin ovoz berishadi. Men bugun 3-aprelda bo'ladigan referendumdan oldin 20-aprelda ovoz beryapman. Chunki sog'lig'im yetishmasligi tufayli Toshkentga davolanishga ketmoqchiman. Ayol qizlarga ham ko'p konstitutsiyamizda yangi qarorlar qabul qilindi. Ular bilan tanishib chiqdim. Ayollarni erkaklar bilan teng huquqligini berdi. Biz bularga juda xursandmiz. Davlatimizni bergan qonun va qarorlarni qo'llab quvvatlaymiz barcha ayollar tarafidan men nafaqadagi ayolman hammamizda o'ttinchi aprel bilan referendumga barcha to'liq qatnashishini tilakdoshman Eslatib o'tamiz, referendum uchastkasida muddatidan oldin ovoz berish vaqti ish kunlari soat 9:00 dan soat 18:00 ga qadar, dam olish va bayram kunlari soat 12:00 dan 16:00 ga qadar amalga oshiriladi.